μύθι παραμύθι το κουκί και το ρεβίθι κάνουν πάντοτε καλό και στα νοσοποιητικό. Είναι πάντοτε καλές, φτάνει να είναι βραστερές. Σίδηρο έχουν οι φακές, βιταμίνες εκλεχτές. φασολάδα γιάχνιστη και πολύ βοηθητική. Πρόσεχε όμως μη φας πολύ, θα έχει σαν αταραχή. Και για και πολύ υγιεινά, μα και γίγαντες και φάβα τρώμε σε όλη την Ελλάδα.